大家好，又系 Henry 啊！二零一八年法国之旅，由巴黎揸车南下，去到世界嘅美食之都里昂。咁嚟到里昂咧，第一时间就梗系食翻餐好嘅嘢啦。一去就去到里昂市中心嘅街市，Le h l d e l y o n Paul Bocuse。呢個街市裏边有好多唔同特色嘅鋪頭啦。 而我哋今日主打嘅呢，就系法国生蚝同埋海胆啦。生蚝真系超级新鲜嘅，尤其是系法国北列嚟嘅 Uta Beach 啦。不过海胆呢，就一般嘅。 市場內亦有芝士火鍋啦，同埋 b r a p 嚟食，配埋麵包同埋凍肉，簡直係一絕啊！食完飯啦，就向里昂嘅市中心出發。 里昂最旧嘅区 v o v a r t 系公元前一世纪由罗马帝国建成嘅山城嚟嘅，上去嘅时候就搭呢架里昂嘅缆车啦。 博瓦爾上面有兩個景點啦，第一個就係羅馬劇院，之前講過啦，呢區係由羅馬人建成嘅，佢哋就喺山區興建咗呢一個羅馬劇院。劇院行過啲就係富維耶聖母殿 （Basilica of Notre Dame de v o u x h a r e 系里昂最主要嘅教堂之一，一八八四年完成，上面可以望到整个里昂嘅面貌嘅。上到嚟里昂圣母呢度咧，就见到里昂嘅全景啦。咁里昂咧，其实两条河交界嚟嘅，第一条就系 river s o n g 就呢条，同埋第二条就系。 River Road 就沿住呢度呢條啦，呢度呢間咧就係 Radisson 啦，就係琴晚我哋住間酒店嚟嘅。咁條兩條河咧就一做緊 flow，就係過去嗰邊，就去到一度遠啲嘅嗰邊嘅交界。咁我哋所見呢度下邊咧就係里昂嘅舊城啦，里昂舊城區。 行翻落山，就去到里昂嘅旧城区。呢区系旧时里昂嘅住宅区啦，亦有好多重要嘅建筑物，包括呢间里昂主教堂，系市中心最古老嘅建筑物嚟嘅。 夜晚走咗去呢一間酒店介紹嘅 The Splendid 食法國餐 c r o c s Rose 红色十字架。 系里昂嘅另一座山，曾经系丝绸厂嘅集中地。行翻落山就可以去到市政厅 （Hotel de l Ville），而市政厅对面嘅广场喺法国大革命嗰时有数以十计嘅人。 呢个断头台被处决嘅，其后 Federic r k b a r h o d y 帮博都设计咗个喷泉啦，可惜俾唔起钱，最后就俾李昂买咗而放咗喺度嘅。李昂嘅行程就喺呢度过一段落啦，下一集会带大家去拉脱维亚嘅首都里加。 再见，拜拜。